हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्केटिनेट फंक्शन और उसके बाद स्प्लिट तो पहले कॉन्केटिनेट देख लेते हैं करता क्या है तो यहां पे इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट यहां पे लगाता हूं और यहां पे देख सकते हैं ये कॉन्केटिनेट आ चुका है और फिर यहाँ पर राम के साथ हमें कॉन्केटिनेट करना है कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पे सिंह को कॉन्केटिनेट करना है तो ये देखिए ये दोनों एक साथ आ जाएंगे ये देख सकते हैं यहाँ राम सिंह लिखा हुआ आ गया है ठीक है इसी तरह से हमें कॉन्केटिनेट कराना है ठीक है तो कॉनकैटिनेट इसी तरह से हम करा सकते हैं तो एक बार यहां पे लिखा हमने कॉनकैटिनेट तो बीच में एक कॉमा भी हमें चाहिए तो यहां पर हम लगा सकते हैं कॉमा और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये कॉमा लगा हुआ आ रहा है और इसी तरीके से सब आ जाएगा ये ठीक है तो यहां पे देख लीजिए इसी तरीके से ये सब आया हुआ है लेकिन यहां पर गैप थोड़ा कम करना है हमको तो ये गैप हम कर देते हैं थोड़ा सा कम कॉमा लगा करके अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से तो ये कॉमा लग लग के आया हुआ है अब यहाँ पर क्या करना है हमें is equal to split function use करना है और आज की खास बात यही है ये स्प्लिट तो अब इन दोनों को स्प्लिट करना है तो यहां पे रखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है कॉमा दीजिए और डीलिमिटर के तौर पर हमें डबल इंटरेट कोट्स लगाना है एक सिंगल कॉमा लगाना है ठीक है इसी तरह से तो हमने कॉन्केटिनेट लगाया था तो बिल्कुल यही तरीका और अब इसको क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये देख सकते हैं राम और सिंह दोनों आ गया है अलग अलग कॉलम्स में ये इस तरीके से अब यहां पर इसको ड्रैग करते हुए चले जाइए तो ये सब आ जाएगा लाइन से ठीक है बहुत ईजी है मैं एक बार फिर करके आपको दिखाता हूं यहां पे देखिए यहां पर आएंगे और स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे तो यहां पे लिखिए S P L I T split ठीक है और ये स्प्लिट आ चुका है अब हमें क्या करना है इसको ले लेना है कॉमा लगाना है ठीक है कॉमा लगाने के बाद क्या करना है आपको डबल कॉमा ओपन करना है फिर एक कॉमा लगा दीजिए फिर डबल टेड को क्लोज करके एंटरप्रेस कर दीजिए तो यहां देख सकते हैं ये इस तरीके से स्प्लिट होकर आ चुका है तो उम्मीद करता हूं ये स्प्लिट फंक्शन आपको समझ में आया होगा अब इसमें क्या करते हैं चेक करते हैं कि क्या इसमें डिस्ट्रिक्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं यानी तीन को हम स्प्लिट करेंगे कॉन्कैटिनेट करेंगे पहले फिर स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेट करते हैं तो इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट लगाएंगे तो यहां लगा लिया is equal to concatenate ये लगा दिया हमने अब हम कॉन कैटिनेट कराते हैं तो पहले राम फिर कॉमा दिया ठीक है बीच में एक डीलिमिटर के तौर पर इसको मैं यूज कर रहा हूं ठीक है फिर कॉमा देंगे अब क्या करेंगे अब सिंह को लेंगे ठीक है फिर कॉमा देंगे और फिर डीलिमिटर के तौर पर मैं कॉमा ही यूज कर रहा हूं इस तरीके से यह ये डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है हमें अब यहां पे एंटर प्रेस करना है तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो तीनों एक साथ कॉमा के साथ आया हुआ है देख लीजिए आप ये कॉमा के साथ आया हुआ है तो ये तो हो गया कॉन्कैटिनेट अब फिर इसको स्प्लिट करते हैं तो यहां से S P L I T split किया अब ये स्प्लिट लगाने के बाद क्या करना है इन्हीं सबको हमें स्प्लिट करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे सबको स्प्लिट करना है तो कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद यहां पर डबल इंटेड कोट्स फिर डीलिमिटर के लिए ये लगाएंगे के तौर पर डबल इंटेड कॉमा फिर कॉमा फिर इसको क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये देखिए तीनों स्प्लिट हो चुका है आप देख सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से अब इसको पहले ड्रैग कर लेता हूं यहां पर तो कॉन्केटिनेट लगाया इसको ड्रैग करता हूं नीचे तक देखिए ये सब आ चुका है अब इसको भी खाली इन तीनों को पकड़ लीजिए यहां से ये इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए तो ये देखिए ये सब भी आ चुके हैं पहले तो इसे कॉन्केटिनेट किया फिर इसको स्प्लिट किया तो तीन हो चार हो पांच हो जितना हो बहुत ही आसानी के साथ आप स्प्लिट भी कर सकते हैं और ये फंक्शन तो गूगल शीट में ही है गूगल शीट में ये बहुत ही ज्यादा खास है और इस फंक्शन की मदद से आप काफी कुछ कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें thank you for watching this video